tiga tu walakon samkan hodok di dalam ayat-ayat ni. Isteri Nabi Musa wallahu alam kita pun tak tahu katanya berapa orang. Okay. Tapi yakin katanya Hodning adalah yang pertama. Yang Nabi Musa pergi hidup di Madian seolah-olah katanya lari daripada merbahaya yang Firaun tamla Apabila Nabi Musa pergi duduk di situ, dia berasa tenang, berasa aman dan selamat. Yang kedua, orang apabila pergi duduk di dinding orang, dia kena duduk menjadi berjuruh, menjadi molek. Hijau air eh, cari makan pun, kena ingat katanya dia bukan lahir di situ, bukan, bukan dia asal di situ. Nabi Musa pun Alhamdulillah, hidup dengan kunkhoi orang-orang di Madian walaupun kita gambar katanya pada waktu tu orang tak ramai seperti sekarang ni tapi mula maknanya adanya kampung halami orang-orang yang duduk di dalam satu bandar bandar Madian pada waktu tu Nabi Musa เหมือนกับต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ sebab situ bukan tempat dia Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa Nabi Syuib royak kepada dia, "Mu duduklah sini 8 tahun. Kalau sekiranya sampai 10 tahun lebih molek bagi kamu. Aku pun berasa suka hati apabila mu tengok kambing-kambing dan hak lebih pada tu lagi mu tolong cara kepada anak anak perempuan aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Ayat 20 ni sampai 28 suratul Qasas. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata. Ini kita baca dah eh. Tak ada, tak ada nak hurai banyak dah. Tiga kali dah baca ayat ni. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, Wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upohe. Eh, maknanya, upoh untuk mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Alhamdulillah. Ini adalah duduk di dalam saita anuk Nabi Shu'ib. Apabila dia tengok Nabi Musa, orang yang kuat lagi amanah. Satu. Apabila Nabi Musa duduk dah sekali maknanya rada di dalam rumah Nabi Syuib pada waktu tu dengan anak dia anak Nabi Syuib rakyat katanya ambil lah orang ni sebagai upahai kita maka Nabi Syuib rakyat bapak perempuan itu berkata kepada Musa Aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuan aku ini. Dah ada anak tino dua orang. Ataupun anak tino yang ada pada masa tu dua orang. Lepas tu aku nak wim nikah. Nak wim mung he Musa menikah mung pilih sendiri hak mana mu nak. Pak adik ke hak kakak. Tu banyak ke ulama banyak katanya Orang Tino hok gi ajak Nabi Musa duduk di bawah pokok kayu itulah. Hok itulah jadi isteri dia. Iaitu nya hok kakak. Dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama delapan tahun. Dalam pada itu jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Ni Nabi Syuaib letaknya syarat korong Syaratnya mu duduklah dulu 8 tahun. Kalau dia mu nak cukup 10 tahun hak tu kau lebih molek. Sebab apa? Sebab Nabi Syuib dia berasa katanya dia umur banyak dah. Boleh jadi tak lama lepas badan ni dia akan mati. Patu so lagi nak jadi Nabi Musa ni hidup kun kei. Be, apa ni beso duduk di Madian dalam keadaan maknanya pegang kambing, pegang biring, duk kerja cari makan untuk pelihara isteri dan sebagainya ni Nabi Syuib wallahu lah hikmat gapo boleh Allah Taala royak lagu ni ha ha Nabi Musa Nabi Syuib dan sebagainya nah boleh duduk selama 10 tahun kalau lebih malak. dan ingatlah aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu ini nak ayat katanya tok tua oh, apa ni hati baik royak kepada natu dia walaupun masa ni Nabi itu eh, Nabi Musa tak jadi natu lagi Nabi Musa pun tidak jadi rasul lagi waktu tu tapi tok tua baik hati tak ada nak menyusah pun kalau mula nak mu nak pergi belum pada tu pun tak ada gapo we pilih kepada menatu dia alhamdulillah lepas pada tu dia sebut engkau akan dapati aku insya Allah dari orang-orang yang baik layanannya ni ambil daripada isi ayat ni tok tua menantu patu anak perempuan tiga tua lakon samkan hok duk di dalam ayat-ayat ni isteri nabi Musa wallahu alam kita pun tak tahu katanya buat apa Okay. Tapi yakin katanya hak ni adalah yang pertama. Yang Nabi Musa pergi hidup di Madian seolah-olah katanya lari daripada merbahaya yang Firaun tamla. Apabila Nabi Musa pergi duduk di situ, dia berasa tenang, berasa aman dan selamat. Yang kedua, Orang apabila pergi duduk di dinding orang. Dia kena duduk. Dia jadi berjuruh, dia jadi molek. Hijau eh cari makan pun. Kena ingat katanya dia bukan lahir di situ, bukan, bukan dia asal di situ. Nabi Musa pun Alhamdulillah. Hidup dengan kunkai orang-orang di Madian. Walaupun kita gambar katanya pada waktu tu orang tak ramai seperti sekarang ni tapi mula maknanya adanya kampung halami orang-orang yang duduk di dalam satu bandar bandar Madian pada waktu tu Nabi Musa เหมือนกับต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ sebab situ bukan tempat dia maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa hak Nabi Syuaib royak kepada dia mu duduklah sini 8 tahun kalau sekiranya sampai sepuluh tahun lebih molek bagi kamu aku pun berasa suka hati apabila mung tengok kambing-kambing dan hak lebih pada tu lagi mung tolak cara kepada anak anak perempuan aku mung ambil jadi bini Alhamdulillah Nabi Musa mai pati Said sebab ini adalah korong daripada Nabi Syuib Allah alamna sekarang ni ada kedok Orang lelaki mitok orang muda jadi suami anak dia. Maknanya orang tua hak ada anak tino kecik betul-betul dengan orang muda. Ambil anak pak lah. Jadi jadi isteri. Ha ni wallahu alam. Kisah yang ada di dalam ni Nabi Syuib ni Allah Taala bui ilmu al-firasah. Ilmu pasal kalau dia bahasa Islam dia panggil sen. Sen orang ni apabila dia tengok pak tu dia gambar katanya orang ni pasal mana. Dia reti. Itulah dalam bahasa Arab dia panggil firasah. Tengok orang reti katanya orang ni pasal mana pasal mana. Nampak boleh tupai weh. Nah masa depan lagu mana lagu Allah alam Tuhan takdir lagu mana kita orang orang biasa ni bukan nabi kita tak tahu katanya orang yang kita pilih jadi menantu nak baik ke tak baik nak jadi lagu mana masa depan boleh jadi masa lo ni kita tengok dia berjuru tapi boleh jadi masa depan dia hanhe jadi karuk jadi apa wallahu alam kita tak tahu tapi nabi syuaib dia adalah seorang rasul dia reti tengok orang muda yang bernama Musa Lepas tu Allah Ta'ala pun pilih. Di kalangan ulul azmi. Rasul-rasul yang teragungnya. Salah seorang orang yang duduk depan dia dah ya itunya Musa alaihi salam alhamdulillah pas nabi Musa ni nabi jinjai pada zaman dahulu bagi bani Israel cuba kita gambar eh semua tiap-tiap perkara yang Tuhan atur dalam hidup seorang manusia ataupun siapa terhadap umat dia tak berlaku dalam masa sehari dah tak berubah manusia tak berubah umat nama penlang mu lama penama dalam masa sehari dalam masa cepat-cepat dak gapo-gapo ni tong cai wela tong cai kerabuankan nak boleh ubah sikit sikit sikit sikit sikit dan sebagainya Nabi Musa pada waktu tu umur lebih kurang 30 bila dia duduk di rumah ataupun di kampung Nabi Syuib 10 tahun maka Allah Taala lantik dia menjadi seorang rasul ayat berikut lepas pada ni tapi ayat yang kedua ke-28 iaitunya setelah Nabi Musa duduk mengaku ataupun nak nikah, dah. Jang nak nikah dengan anak Nabi Syuaib. Lepas tu supaya sen sanja lah. Dengan molek ni saya tak ada ayat artinya sen sanja ada Supa dengan janji siap-siap. Supa dengan sen sanja. Katanya dia nak duduk di situ mengikut hak tok tua dia korong قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قض فقضيت apa ni قضيت فلا عدوان علي موسى menjawab perjanjian itu adalah antaraku denganmu tetap dihormati bersama dengan ini kata-kata Nabi Musa berjuru dia kecek dengan wati tok tua dia tak apalah dua masa kau sana saat ni 8 tahun kau 10 tahun saya akan tunai. Ha ni tengok Nabi Musa dia kecek. Pah. Saya nak royak di sini katanya orang hak jadi menatu tu. Tak ada kira dah menatu tino ke menatu jate kena hormat kepada tok tua. Sebab orang yang jadi tok tua ni dia sebagai ibu dan bapak yang kedua bagi kita. Jangan duk balah dengan tok tua. Jangan duk cari buku dengan tok tua dah kita minta maaf dah kita gunung anak dia dia yuk anak dia wika kita kita gunung bila kita gunung anak dia dia adalah ibu dan bapa kita ada gapa-gapa kita periksa hari selain daripada kita periksa hari dengan orang tua kita maka dengan orang tua bining kita pun kita kena periksa hari ya tak ya kadang-kadang tok tua hati molek, hati murah, masya-Allah, menatu nasib baik. Menatu nasib baik. Dah menatu ni pandang. Itulah Nabi Musa apabila dia kecek dengan wati tok tua dia, bakal tok tua dia. Yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan. Maknanya sama ada nak tunai 8 tahun ataupun 10 tahun dia katanya tengok kepada keadaan lah kalau tak cukup 10 tahun pun belah tapi insyaallah nak cukupnya sekurang-kurang 8 tahun panjang noi tapi dalam tafsir ayat katanya Nabi Musa jang duduk sampai 10 tahun Pas cuba kita gambar katanya kita kena pergi duduk di kampung orang pun kei dengan orang di situ selama 10 tahun. Dan 10 tahun ni maknanya lama dah tu. Bukan sebentar dah. Nah, bukan sebentar. Kalau dia duduk 2 tahun, 3 tahun boleh jadi. Oh, sebentar. Orang okay, hok biasa kenal kita ba lepas pada tu dia mati. Orang-orang duduk sekali dengan kita 2 3 tahun dia mati, dia mati mati. Boleh jadi orang tak kenal dah kita lepas dah tu. Tapi dia duduk sampai 10 tahun, insya-Allah rung budak pun kenal, rung orang tua pun ke ingat Katanya kita biasa pergi duduk di kampung tu dan sebagainya. Sebab tu saya pun saya cerita sikit kepada kita dah kita pergi duduk kampung tok tua kita, duduk di kampung bining kita pun usahalah jadi berjasa di situ. Tak ada kira ni siapa-siapa. Gi bining mana, gi belaki mana, maka jadilah kita bui saham yang mananya kita mi suan ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นสถานที่นั้น Jangan pergi duduk. Sungguh katanya duduk. Buat hijau. Cari makan di situ. Tapi orang dan ada jiwa Islam. Dia tak boleh tengok. Tepat yang dia pergi duduk tu. Dia berasa katanya nak beki. Dia nak mengajar. Dia nak rayak. Dia nak patenah. tu orang ada jiwa Islam. Sebab tu Nabi-Nabi. Rasul-Rasul. Sungguh katanya. Tuhai rayak katanya. Aku latihmu. Duduk di dalam kaummu. Tapi apabila rasul-rasul nabi-nabi dia gilah mana-mana tempat. Jiwa dia tu jiwa bersih dan nak tengok orang di situ, orang yang hidup secocok kena dengan cara Islam. Dengan ajaran Allah Taala. Maka rasul-rasul nabi-nabi ikutlah dia beralih hidup mana pun dia berkesan kepada orang ramai. Kita pun kita nak lagu tu. Tanam dalam jiwa kita Walaupun kita pergi duduk sebentar yang di situ. Tapi kena adanya jasa kebaikan walaupun sikit yang kita buat kepada orang di kampung tu. Apa Apatah lagi, kita tang tintan, nak pergi duduk di kampung bining kita, tak ada nak beralih dah. Pergi buat umuh situ, pergi buat kerja, kerja eh, air kita pun jadi maknanya tetap duduk situ. Kecuali masa depan boleh jadi kita nak beralih, duduk lain, duduk situ, hidup sini, Wallahualam. Tapi nak ayat katanya, kena kita buat jasa yang baik. Alhamdulillah. Nabi Musa kecek dengan Nabi Syuib ataupun Nabi Syuib royak kepada Nabi Musa, wallahu ala ma naqul wakil. Ning kata-kata supoh dia panggil. Kata-kata bukmat sepon saya royak 2 3 hari lepas dah. Orang apabila tak ada saksi, tak ada kena sign nama, tapi kita kena wujud disupuh dengan mulut kita wallahu ala ma naqul wakil ataupun wallahu ala ma naqul syahid Allah lah yang menjadi saksi benda hak kita kecek lepas tu termasuk di dalam kata-kata orang supuh bai'ah dengan ketua dia tak ada kira mana-mana parti atas muka dunia ni orang apabila orang jadi pengikut yang bai'ah dengan ketua dia dia akan sebut perkataan ini aku tidak akan durhaka kepada Allah kepada Rasul dan aku akan turut semua peraturan yang ada di dalam jamaah aku wallahu ala ma naqulu syahid ataupun wallahu ala ma naqulu wakil Allah lah yang akan jadi saksi gapo hak kita sebut hak kita supah ini Ini adalah perkataan yang ada di dalam Quran Ia terjemuhnya dan Allah jualah menjadi pengawas Pengawas ni makna apa? Maknanya kuakum dule kontrol terhadap apa yang kita katakan itu. Bermaknanya Allah lah menjadi saksi dan Allah mengawal gapo hak kita dek janji dan nak buat di masa depan dan sebagainya. Inilah perkataan yang penting-penting. Kisah-kisah walaupun kita dengar sekaligus Nabi Musa lagi duduk dalam kampung Madian. Nabi Syuib rakyat kecil-kecil. Kalau misal katanya diterjemuh secara mudah-mudah dengan tidak ada hurai maka dia akan menjadi apa? akan menjadi kisah yang hanya kisah biasa tapi apabila kita set dengan perkataan eh dan benar-benar yang menjadi pedoh kepada hidup kita walaupun kisah tamada reng rau tamada reng neng tapi benar yang ada di dalam isi yang terkandung di dalam ayat-ayat Quran ni Allah Ta'ala rakyat laqad kana fi qasasihim ibrah Kisah-kisah ataupun cerita-cerita rang-rang tentangที่เกิดขึ้น sama ada rasul-rasul nabi-nabi dan perkara-perkara yang Allah Taala royak di dalam Quran ibrah ibrah ni makna apa bot rian pengajaran yang sangat mahal sebab tu Quran sebuah Quran ni kalau kita tengok bagi persen banyaknya kisah-kisah yang Allah Taala raya. Apa boleh Allah nen เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยก่อน sebab nak jadi bodrian kepada kita. Go to goning, go to goning dan sebagainya. Sekadar inilah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. warahmatullahi wabarakatuh.